hey ave kunzima lemnyango ngoba ungathola ukuthi abanye bobaba babantwana bakhulisa abantwana kodwa kube mhlambe kungasibona ababo nginizela nezindaba la ngithola ukuthi uandile mpisane benosithelo shozi abasezwani ngesimanga sokuthi uandile ucela ukuthi benze i-paternity test i-DNA test iphela lokucheck ukuthi ingane ingeyakho ngempela yini Hhayi-ke webahlali ngiyanibingelela-ke futhi ngisabuya futhi-ke nkosi yami nginibuyela nazo iy'ndaba-ke lezi yeyi nkosi yami ngoba phela ezibuhlungu azipheli nje baphela ade nilazi udaba phakathi kukasithelo shozi beno-andile mpisane ukuthi bezibuya mpela kunzima-ke yena low disk joki wakhe ebemshaya left and right ubusuku nemini kodwa ke manje sengithola ukuthi i-relationship yabo ayisekho nhleke manje yasibahle empisane lona osisi wakhe phela uandile ayisekho nhle manjena emva kokuba phela kade phela uandile ecele ukuthi benze i-paternity test noma noma wabantwana ukuthi bayo check aphethe abantwana ngabe kwabakhe ngampela yini hey wavelane usithelo-ke phela wavela wangachithi isikhathi usithelo shots wavela wayoblokha wamblokha efonini yakhe abe wamblokha kuma-social media wakhe usibahle shuthi nje akasafuna into yakwenza naye kanti bebebangane bezwana kukuhle so ugijime kwayombhlokha kuma-social medias wakhe ulandela ukuthi phela ke uyawazi ukuthi ama fans ubuza nkosi yami azokubuza nento ade ungayi-check-anga oba ungayibonanga ukuthi kwenzakalani kuyona shuthi phela-ke bayambuza-ke ubani usibahle ukuthi hhayi bona kwenzakalani kanti phakathi kwakho ninosithelo umblokhile yini then-ke that's when usibahleke eseyiveza-ke indaba ukuthi hhayi yena akamblokhanga uyena ogijime waya kombloka yena emva kokuba ulento andile ecelile ukuthi bayokwenza i-paternity test for abantwana eh, gubhubhu useyabona vele usemblockile ngokuthi kusho ukuthi akafuni phela ukuthi kuyobhekwa ukuthi ingampela ngampela abantwana bangabakhe yini ubhuti wakhe uandile mpisane ukuthi ngampela abantwana bangabakhe yini so ugijimeke waya komblo ubalokha-ke kuma-social medias wakhe kunjalo-ke bakwethu-ke siyazi ukuthi phela iy'ndaba ezibuhlungu azipheli uphinde wabe seveza-ke-ke naye-ke this ufitness bani lona ukuthi naye unezakhe naye uke waqamba amakhulu wakhula mangisigaxa washo ukuthi unesifo sokukhohlwa ulahlekelwa ingqondo wathi wadinga ngesikhathi ebesengozini yemoto eh useyaveza ukuthi manje weqamba amanga lana nje bawesho nokuthi uyakhohlwa nanokuthi uke waba nanomuntu okuthiwa ukhuni empilweni yakhe phela lo isoka isoka player istar lesi ukuthi ukhune utumele ngikhune useyaveza ukuthi nalapho weqambela amanga njalo uhlaza bo utumelengwe kade yakuyena esibhedlela bebonana bexoxa kukuhle kuphela nje uyefuna ukumisa nina ngoba nani kuleke nimbuza this and that umuntu uzoza acreate azakhela amanga ngoba nina nifuna ukwazi this and that ngeendaba zabantu so uyayichaza indaba ukuthi lokho kwakungekho wesenzela nje ukuthi ngaleni imbuzo into eziningi kodwa bona babebonana wefika kuyena ezombona esibhedlela he injalo ke indaba ke bafethu bahlali ngicela niqhubeke njalo ke nje ningilandelileke ngizile nginicobelela nje nginicobelela nje ngizicobelela ngesizulu lezi zindaba nizithola zishisa zinohlonze bakwethu ngiyanithanda ule njengezithupha ziyegwayini